В Челябинской области с э, деревни Русская Течь. Русская Течь. Русская Теча. Теча. Да. Семья есть? Есть, там отец, мать. У самого семьи нет. Э, один семья? Нет, двое. Еще кто? Младший брат. Сколько лет? 11. Ну вот, 12 исполнилось 5 января. А сам кто, контрактник? Нет, мобилизованный мобилизованы, да? А когда мобилизированы? 24 октября 22. года. Э, на какую пози позицию? Ну, то есть мобилизирован. То стрелок, пехота? Стрелок, обычный стрелок. Какие войска? Mm. Мотопехота. Э, когда прям взяли? 24 декабря. Месяц. Да. Там годовщина. Ноябрь, декабрь, получается. А где заходили в Украину? А, были в Сватово, а потом под Кременной, то есть в Лензале под Кременной. А там под Кременной серьезно бои? Ну, ну да, там такие хорошие бои, прям <laughs> замечательные. Что очень... это значит? Ну, очень много двухсоток с нашей стороны, трехсоток, То есть сами же по своим же долбят ребятам. То есть сами же по своим долбят. Ну, сами же понимаете, там мобилизованных собрали, их обучали какой-то период времени. Ну и что там получилось, кто, кто там бухал, так, ну кто там чем занимался, то есть ну, вообще жопа. И в том плане, что он даже не умеет этого делать, но он все равно идет, то есть его назначили на эту должность, он это делает. В итоге они делают, стреляют как-то попадают по своим, то есть даже не понимая, где кто находится. А выдвигаясь на позицию, какая-то слово, что такое картография, а об этом почему-то все забывают. То есть они даже не говорят, где свои, где чужие. То есть тебя везут в одно место, и а ты понимаешь, что тебя привезли, ты даже не знаешь, где ты находишься, где твои, там, где свои, где чужие и так далее. То есть даже ничего не объясняют. А в плане того, в плане того, э, почему нас собирают, для чего мы едем, почему такой кипиш в стране именно происходит в Российской Федерации – Именно из-за того, что э, якобы здесь процветает нацизм, процветает вся эта идиллия. То есть мы приходим для того, чтобы это все освободить, и все это искоренить, убрать это все, как нам это все объясняют. Но в итоге, когда мы сюда уже приехали, пришли, мы все это видим, там, там по кому то стреляли там, и так далее. То есть, ну, все все видят прекрасно, что это не нацисты, это обычные пацаны украинские, тоже такие же молодые, у которых есть семьи, дети. То есть мы ну, были в когда мы это все увидели. Для нас это было дико. Почему с, нас, ну, с нашей стороны вроде бы такая необъятная страна, там большая, да, там отхапали кусок, как вот здесь ты уже понимаешь, мы ну, просто отжали эту землю грубо, реально грубо. И обычно украинские пацаны идут просто ее ну, защищать, потому что это их земля, по сути. Почему мы ее прихапали, я так и ну, не могу понять, для чего это было. Видимо, для, того, ну, для этого и было, чтобы как-то почистить свой народ, так скажем, напрямую. Потому что ну, иначе это не назвать. Для чего столько людей созвали на войну, ну, именно мобилизировали, кто там добровольцы. И причем такая мотивация, что здесь нацизм, и при этом зная, что нацизм ну, много кто не поддерживает. И очень много россиян тут погибли уже, не только россиян. Как-то так это. А как вообще произошла мобилизация? А, я освободился 2 сентября 22 года. А, сидевший? Да, это было в Казани. За что? там были, были статейки. А какие? Ну, и, а тяжкие, секрет. и тяжкие, и телесные, и грабежи, и все такое. А сколько, сколько сидел? Два года, два по два. Два по два? Да, с 18 по 20 и с 20 по 22. Между ними разбег буквально пару месяцев. Ну, то есть там что, там были грабежи и это, и избиение? Да, ну, такого рода. Групповое? Нет, один там. это все по отдельности было. Угу. То есть там были наркоманы, там увидел наркомана, взял его, присек, то есть увидел там, он там раскидывает закладки, взял его, присек просто. Там, ну. Я простой деревенский. Как бы, а ты где вы себе там на селе, да, на, на поселке? Нет, это в Челябинске, конечно. Ты работал в Челябинске, да? Да, где-то там с отцом, где-то один работал. Шабашки? Нет, не шабашки, были разного рода конторы. То есть руки как бы ну, из нужного места растут. Отец много чему научил с детства, поэтому не приходилось как-то из крайности в крайность кидаться. Я немного не, не понимаю, ты <laughs> как бы там с закладчиком или что, и тебя взяли? Да, да, в том плане, что Набил выкладчика, и все, поэтому посадили. В итоге суд решил, что он прав, а я не прав. <laughs> Почему? Потому что, как судья выразилась, ну мы же не видим, что он кидает. В итоге я его нахлобучил, заставил все это съесть. То есть он все съел, потом я отошел от него, вызвал скорую, скорая приехала. Его, то есть успели а, откачать, так скажем. Это на пятюну пихнул, да? То, что он раскидывал, да. А. Я, говорю, жри, то есть... Что это было? Я не знаю, что это было. А. Потому что я как бы ну, не употреблял этого ни разу, поэтому ну, для меня это не столь так важно, там, что это было и так далее. Факт в том, что он идет и там, кидает, там, ну, понимаете, на детскую площадку. Там, это вообще... То есть у тебя были благородные побуждения, да? А, в какой-то, ну да, как, ну как еще, ну, вы вот идете по улице, там, возле детской площадки, там, кто-то кидает какие-то. Ребенок подбежит, съест, он умрет от передоза. А ну, взрослые там тоже есть такие личности деградирующие. Не, ну заклад, закладки у нас тоже в Украине есть, это не секрет. Ну, закладчики понятно. и так далее. Они везде как бы... Ну, то есть, да ты же понимал, в какой ты стране живешь, да? Конечно. Вот эти все закладчики, они под, под кем? Ну, под ментами, по сути. Под мусорами, да? Конечно. Под мусорами, да. Но ну, у тебя была как бы благородная идея что-то доказать в этой стране, да? Да не только что-то доказать, а сделать как-то ну, поменьше этого всего, потому что ну, реально дохнут как мухи. То есть... Ну, то есть наркотики это очень распространено, да? Ну, конечно. В регионе? Ну, везде. Абсолютно везде. Хорошо, понял. Отсидел а в сентябре, дальше что? Вышел? Э, да, в сентябре, 2 э, сентября вышел, и а, побыл у отца в деревне месяц. Ага. То есть занимался домом как-то, а помогал ему по а, хозяйству, он помог хорошо. В итоге приходит повестка, являюсь в военкомат, говорю, ну, ребята, ну, надо так, надо, в принципе, что. <laughs> Ну потому что, ну, сами понимаете, после тюряги очень трудно найти какую-то работу и куда-то устроиться. То есть, ну, просто обыденность такая. Ты вот выходишь, и тебя абсолютно никуда не берут. Все, потом прибыл в военкомат, сказали, какого числа, там, туда-сюда, вот. бываем. То есть привезли там в Чебаркуль, там обучение было, все. Сколько обещали платить? А, ну, как ходит информация по Российской Федерации и всех источников СМИ и так далее, там, ВКонтакте, то есть там около 200 тысяч рублей. Ну, тебе ничего не говорили, когда мобилизовали, мобилизировали? говорили, конечно, что... Ну, а будет. сколько обещали? 200 также. 200? Да. Ну, это же большие деньги. Ну, неплохие, так скажем. Ну, в поселке нельзя таких заработать. Только я немного знаю о зарплатах в России, да, вот с многими людьми общался. Для поселка Русская Течь это бешеные деньги. Ну, для, да, для деревни это да. Ну, а для города это как бы ну, такая как бы, сумма, которая... Отец матери что говорили? Ну, отец сказал, надо, так надо. Отец поддерживал, но потому как, знаете, у меня батя просто прошел в Афганистан, вот, ему он тоже был настроен на то, чтобы идти, потому что, ну, не то чтобы как настроен, что идти, а то, что настроен, что ну, стопудово повестка придет. Даже ну, ну хорошо, отцу. ну, повестка, повестка, повестка и так далее. Но батя, он э, как считает здесь, что как бы вот верит в это все, нацисты и так далее? Нет, он относится как бы нейтрально к этому всему. Как и большинство моих друзей знакомых, они ну, не поддерживают это все. Не поддерживают? Нет, не поддерживают это движение. Вот, э, Сергей, э, смотрите, вы говорите, что большинство этого все не поддерживает, да? Но говорите, что да, где взяли под Кременной, да. да, вот все приезжали, тебя типа там думают воевать с нацизмом и так далее. Вот большинство из которых. Да. Ну, там как бы... Вы сами говорите, что ну, вы пушечное мясо, там, да? Ну, там да. Никто не смотрит, да? Это все в расход. Нет никакой тактики, правильно я понимаю? Ну, да, конечно. То есть это все идет, валит и так далее? Никакой тактики абсолютно нет. Тебя просто привозят, вы сидите, потом просто на вас там набеги, набеги, набеги, вы это все как бы отражаете, питаете. Ну, потому что жить так хочется, сами понимаете. И... Не ну, знаю. Украинцы как воюют? жестко. А? Они, то есть, жестко воюют. Они не как э, россияне, они ну, не катают вату. То есть там понабрали реально а, именно мобилизация ну, животных, серьезно. То есть большинство это алкаши, наркоманы там и так далее. То есть ну, это вообще дичь полнейшая. Ну, реально. Все, то есть, а у них какая-то тактика сложность именно ВСУ. Они не идут как стадо баранов, там, которые можно расстрелять там, с любой точки и так далее. И, то есть это намного слаженнее. Видно, что эти люди, ну, их обучали. То есть они не катали вату, как э, большинство э, мобилизованных, там, кто там, бухал, кто там курил, кто там ширялся, ходил. Там. Ну, как-то так вот. Образование какое? Ну, среднее специальное. Какая специальность? Автокрановщик. Это война для тебя? М? Это война для, для тебя? М Или СВО? Это не война, мне кажется, это идентификация народа просто и все. Это чистят народ. Какой? Да, с нашей стороны, мне кажется, больше, потому что отправляют реально на убой. То есть при, пришли пацаны, их там как чему-то Ты сказал денацификация народа? Да-да-да. Ты знаешь, что это термин значит? Ну, как... А, типа укашивания народа, Нет. истребления народа. Этот, этот термин э, Путин сказал, когда было вторжение, началась большая война 24 февраля. Он сказал, что целью э, захода в Украину это демилитаризация, денацификация наций. Вот ты когда говоришь о денацификации россиян, это значит, что ты считаешь россиян нацистами. Вот этот термин и Путин денацифицирует нацистов, россиян. Ну, потому что сейчас весь оказался, я понимаю, что с нашей стороны это идет просто, ну, реальная ну, агрессия. То есть мы агрессивная страна вот в этом плане. Всем толкают там речи по, там, по телевизору, там, по тем же самым соцсетям, что мы делаем благое дело мы идем э, защитить там, детей, там, стариков, там, женщин от этого. Хотя приходим сюда и видим, что здесь этого нет, по сути. И обратно ты уже не пойдешь, потому что, как тебе говорят, либо ты, если ты отказываешься, тебя садят в тюрьму. А если ты идешь, то там либо пан, либо пропал. То есть либо ты в плену, либо ты двухсотый. Все, другого не надо. Смотри, Сергей, вот такой концептуальный вопрос. Да. Мы, когда я много здесь разговаривал с людьми. Какие-то под ну, наверное, я сделал. Большинство из них были россияне. Также украинцы, которые ну, э, жили на неподконтрольных территориях, да. То есть вот сидел вагнеровец, этому все пофиг. У него жизнь прикол. Да, вот, типа он думает за свою шкуру, там никаких идей нету и так далее. Да, ему там сказали, что с Костя пять лет, он пошел воевать. На другом вопросе. Например, если мы говорим о подконтрольных э, людях с неподконтрольных территорий Украины, да, нас насильно заставили, мы сидели в окопе, никто не стрелял. Если мы говорим о мобилизированных, большинство из них говорит, э, ну, то есть, ты честно сказал, да, я пошел, надо, так надо, да, Родина сказала, вперед. Я не знал, что здесь тоже люди, украинцы, они защищают свою страну и так далее. Вот как бы прозрение, как бы, ну, на камеры говорится одно, да. Некоторые возвращаются домой, и снова да, тогда у нас здесь один сидел, так он вообще там телегу толкал, что его брал. Он нам на интервью говорит, что его брала в СУ, украинская, а там он толкает телегу, что его брали нацисты с СС Галичина батальона. Но ты такой смотришь, да, на это все, да. Вот здесь все как овечки такие бедные. И прозрение почему-то происходит в Украине. Ну, Вопрос к чему? У россиян нет критического мышления? Ну, там Мы есть, живем в 21 веке. Там есть все, понимаете, там очень много структур, которые по приходу, сейчас мы вернемся, дай бог, обратно, и там очень много структур, которые будут заинтересованы, что вы говорили, что вы там, что вам говорили, какое было поведение и так далее. То есть все все понимают прекрасно. Вы правильно говорите, что по приезду э, домой, как они возвращаются, они говорят совсем иначе, то есть совсем другое. Потому что их либо это принуждает говорить, скорее всего, как я думаю, либо они ну, просто двуликие люди, ну, по-другому, балаболу, никак иначе. Э, смотри, Сергей, вот, да, Я очень хочу услышать ответ не только как украинский журналист, да, а просто как гражданин этой страны, как украинец, да. Вот более 100 как бы на украинские сайты, они всегда ведут подсчеты, да, основываясь на данных э, украинской Минобороны. Э, вот на сегодняшний день умерло более 122 тысяч россиян, да, то есть те, которые воюют за Россию в Украине. Э, я спрашиваю, потому что я не нахожу ответа до сих пор для себя. Скоро год будет полномасштабного вторжения. За что умерли эти все люди? почему то велению просто пошли и все на войну. То есть... У меня, у меня ну то есть, э, смотри, две стороны, да. они за что-то воюют, да? Украинская сторона защищается, правильно? Защищается, конечно. Да, это независимая, суверенная страна, да? Они защищают Українське висування защищають свою землю, свій народ и свою страну. Другая сторона тоже за что-то воюет. За что-то, вот именно. За что? У меня вопрос. Я спрашиваю тебя как человека, который воевал за эту сторону. За что умерли более 120 тысяч солдат? Ну это, мне кажется, нужно спрашивать в обществе, потому что я бы вам сейчас не сказал бы развернутого такого ответа. Ну, я попробую как бы. Как я еще раз повторюсь, там говорят нацизм, нацизм, нацизм. Идем спасать людей. То есть, ну, прям реально вот так, что мы идем освобождать это все. То есть они этим ну, и заряжены все эти люди были. И тоже, с другой стороны, я вообще тоже не понимаю, для чего это война. То есть мы оттяпали кусок, началась стычка, начался конфликт, война, прям реально война уже, как э, Путин же везде, во многих как бы, точках в мире пытался как-то, ну, прикрывался тем, что э, гуманитарий, он ну, якобы гуманитарий, он всем помогает вокруг. И с этой гуманитаркой он развивает широкомасштабные какие-нибудь боевые действия, в которых погибает масса людей. Что с той стороны, что с этой. И смысл этого, ну, как будто просеивает просто народ. Реально просеивает народ. Зачем ему вот ну, именно вот Луганская область, Донецкая, э, Харьковская? Я тебя спрашиваю. Ой, Харьковская. Э, Донецкая, Луганская. Да. Зачем? Зачем Крым России? я не могу сказать. Не могу вам ответить на вопрос. Ты говоришь о нацистах, да? Когда я еще, ну, мы возвратимся к этому вопросу, э, в начале вторжения он сделал обращение к россиянам, и он сказал, что целью э, СВО это денацификация и демилитаризация. Потом это все начало эволюционировать, да, э, дошло до, там до, вообще до маразма, что да, этот Гундяев, он сказал, да, Кирилл, он сказал о «А какой-то десатанизации вообще и так далее, но уже как бы денацификации с уст э, как бы Путина не слышно было. Ну ты же смотришь за новостями, да, в последние месяцы это уже все не говорится. И поэтому украинцы хотят понять, за что воюют россияне, мобилизированные, ЧВКшники, контрактники, добровольцы. и за ну, что они здесь умирают. То что российская сторона думает, все пацаны, они думают, что они делают благое дело. Они, по сути, не задумываются своей, вот, когда, а, когда уже ты сидишь на позиции, когда ты понимаешь, что тебя кинули, что твои военачальники, которые говорили, мы вас будем каждый день там ездить по вам, ну, там, смотреть, чтобы у вас все было, их просто нет. Нет ни еды, то есть ни снабжения боекомплекта, там, да, там, ни воды, там, даже таких вот обыденностей. То есть они просто тебя привезли, кинули, и все. И ты потом начинаешь догонять, что ты реально как мясо. Ты приехал сюда в, в роли мяса, не более, не менее. И когда начинается стычка в тебе, ну, как пацаны многие говорят, что да, они там ни в кого не стреляли и так далее. Да, мне кажется, все стреляли. Потому что ну, жить-то хочется, в тебе на, на автопилоте играет это не с тем, что надо пошмалять, потому что по тебе долго. У тебя как бы есть там маленько, ты там начинаешь, ну, ты, конечно, будешь стрелять. А по вас долбили сами же артой? Да, там было все, там, было, и, там были и танки, и артиллерия, и э, пацаны были, а то есть... Свои же, да? Нет, там именно с ВСУ стороны. Там было все. А как показывают у нас в СМИ, там летают самолеты, вертолеты, а этого ничего нет. То есть тебя никто не прикрывает, и ты это прекрасно понимаешь. Ты даже поним, ну, не понимаешь, в какую сторону, если что, отступать. Да, там, по сути, нельзя сдавать позицию. Но когда уже, ну, считайте, придавили, ты чтобы что ты будешь? Там, герою храбрых помирать, что ли? Но ну, это не та война. Это вообще не та война. То есть большинство российских, они умерли именно по артиллерии, из артиллерии. То есть танки, артиллерия, минометы. То есть все это прекрасно понимают, что это война идет, она чисто артиллерийская. Очень много коптеров летает именно с ВСУ стороны. Там, то есть контролят небо там, 24 на 7. То есть тебе даже не дают высунуться. Ты не успеваешь ничего сделать. Ты знаешь, что украинскому народу очень помогает армии? Ну да, я, мы здесь, нам показывают информационную Люди программу. как бы весь народ сбрасывается деньгами. Все. И на коптера, и на гуманитарку. То есть все мы это видим каждый день. Мы сейчас собирают сотни миллионов гривен на шарки. Народ собирает. какие нацисты? А россияне не понимают до того, что украинцы не хотят России здесь? У них этого понимания нет? Пока они сюда не приехали, они этого не поймут. Хорошо, Сергей, вопрос. Ты говоришь о каком-то благом деле. Да? Война рано или поздно закончится. Да. Да. Украина не падет, это уже понятно. Потому что весь мир помогает, народ сплочен как никогда. И хочет, чтобы Россия и россияне убрались отсюда. Несмотря на то, что мозги у россиян забиты каким-то благим делом, мы говорим о народе, да, о 140 миллионах, они же виноваты все равно будут. Ну, конечно. Потому что рано или поздно, после того, как закончится СВО, у нас специальная военная есть, а, все равно рано или поздно всплывет там правда, почему столько народа, сколько народа умерло. Это все всплывет, и всплывет то, что тут не было, по сути, нацизма никакого. Я не понимаю, какую цель преследует э, именно президент Российской Федерации. Почему столько народа именно управляют, ну реально на ну, убой. Для чего? Зачем? С какой целью? Это, мы ну, сейчас это не говорим понятно. о Путине. Не, я понимаю, о чем мы говорим. Мы говорим о россиянах. Мы говорим о россиянах. Потому что россияне поддерживают Путина. В этом все. Убийстве другого народа. И то, что они думают, что, им, что это благое дело, это не снимает с них вины то, что они здесь делают. Как сделать так, чтобы прозреть не в окопе, а там. Ну, чтобы люди смотрели просто. Да, СМИ это не покажут. Потому что СМИ... Мы не говорим о федеральных каналах. Ну, вот. А... Чтобы люди хотя бы смотрели какие-то, не знаю, как участвуют в интервью и так далее, чтобы как-то понимание, хоть какое-то понимание было, осознание того, что в действительности происходит а не ту пелену, которую им показывают. То есть он только так, я думаю, больше ну никак. Потому что до людей никак не достучишься. Не знаю Хочешь сказать что ты украинцам? М-м-м, да. Я соболезную вашим семьям. Кто-то был отцом, кто-то дедом, кто-то мужем. И ну, в этой всей неразберихе тоже как бы, ну, не знаю даже. В российскую сторону, что я могу сказать? Ну, это бред. Как, как это еще называют? Ну, реально бред. Но всем украинцам ну, только терпение, ну, ну и прощения просить за то, что приехал сюда с оружием на вашу землю, потому что это, по сути, ваша земля, никак не наша. И что мы идем у кого-то якобы освобождать, это тоже бредятина. как это все остановить, это тоже неизвестно даже. Александр, что ты хочешь сказать? Хватит идти на эту войну, хватит быть мясом, хватит быть трехсотыми, двухсотыми, лежать в окопах, потому что даже лежат в окопах пацаны, их никто не забирает. Они также лежат и гниют всех позиций, которые мы там проходили, они просто лежат и гниют, их никто не забирает. А в ВСУ они всех забирают пацанов. Будь там 200 там 300 потому что даже 300 их наши оставляют. Они лежат, орут, а в итоге ничего. Даже была такая ситуация, там какая-то была стычка в лесу между разведчиками. В итоге разведосы наши убежали, а э, разведчики ВСУ остались на месте. Потом мы через неделю пошли за этим пацаном, мы видим, что он весь перемотанный. То есть ВСУ вот, сняли с него ну, броник, пытались его как-то откачать, пытались ему спасти жизнь. В итоге, ну, не получилось. Но они, как ну, они пытались. в этом суть. То есть как наши поступают с военнопленными, именно не только с военнопленными, с ранеными и так далее, и как поступает ваша сторона. То есть это вообще две разные, ну, две разные как бы, вещи. То есть, что там творят и что ну, здесь делают.